Hejsan! Eh, Pradi! Tillbaks igen till min vlogg. Förlåt om jag inte lagt ut på jättelänge men eh, jag har gjort tråkiga grejer. Typ så här eh, planerat nästa termin, jobbat med eh, hemsidan för HUD och eh, hållit på med massa kläder och allt trixande för den. Den här vloggen kommer att vara lite blandade grejer av typ alla veckor. Eller alla veckor. Alla veckor sen Santorini. snart ska vi hålla lite idrottslektioner och köra parkour på Ekemskolan och Västaskolan. Nej! Tyvärr så kan man inte filma sådana här grejer för att man måste ha allas tillstånd och massa andra. Nu till lunch! <laughs> så, nu har vi städat upp här också. Tråkigt att jag bara visar när allt är klart. just idag så är vi och tar lite kort för um, hemsidan. Så häng med så kan ni få kolla lite grann så här. Uh, egentligen så är det inte jättehemliga grejer så man kan ju visa allting men det är ändå kul att det kommer upp på ett ställe inte på flera ställen. Så just nu, jag vet inte vad jag håller på med uh, men jag har satt upp dem på grenen där och där är en till och där är Wilmer. Så vi får se hur det här går. Uh. Det är Julia som filmar. Hejsan! Hej! Okej, vi kör igen. är du med nu Ja! Nej, vänta! Jag ser inte. Varför gör jag så här? För jag bara... Bra Dipp. Har du lite grejer med dig? Hör du, kan du berätta vad du har? Jag har... Eh, det är en massa barn här. Jag har hudkepsar. Jag har eh, band som man använder till rytm rytmisk gymnastik. Jag har kamera och jag har massa andra grejer här inne. Lite mera vad vi har gjort. Ja. Tagit lite bilder på inspiratörerna, eh, filmat lite. Eh, vad har vi gjort mer? Kört parkour helt enkelt. Ja. Det är väl typ det. Lite smått i alla fall. Ganska blött ute så eh, ta det lite lugnt. Men eh, blir blött... Bättre heter det. <laughs> blir bättre när vi kommer in sen. Ja. Men där så menar jag röran i mitt huvud. Oh, oh, oh, oh, copyright, copyright. <laughs> copyright issues. Eh, eh, <laughs> det är vackert. Um, så, det var den här vloggen. Jag orkar inte för mycket grejer. Massa rörigt, precis som i mitt huvud. Och förresten, um, jag glömde... Ja. <laughs> jag vet inte vad jag glömde. Jag glömde vad jag glömde. Okej, okay. vi ses nästa gång. Vi måste först fundera på vad jag ska säga. Mm, mm. Vilma, går det bra att ta kort? Ha! Hej! Jag vet inte varför jag skriker varje gång. Ah!